so wateekwa okuba waliwo ekintu ekirala mmwe tugaziye obwongo abasajja bano bateekwa okuba nga olwawambirawo lumbuye balabika still in take lwaki te no one can access him in take bwe ba mu bamugamba nti lumbuye ali take lwaki no one can access him ettake yennyini ku polisi ne mutugamba nti mu buli ddwadde ogendayo ku poliisi okumulaba waali ky'ogamba ettake bw'omuntu waaba ng'ayina emisango tewali baliratibu ze balina kugenda ku poliisi kumulaba muyinza okuba bino abantu bazanye katemba mutubuzaabuziza ne mutulaga ali kunyonyi ali wano ali wano mwe muve mu byokubalaata lumbu ye bateeka okuba abasajja bano baamutta this serious these guys bayiteeka okuba nga lumbu ye baamutta otutegeera bagaye lumbu yajja laivu ah! abasajja bano bateeka okuba buli omu ayogera kikye buli omu ayogera muwadda atugambye muwadda yasoose n'atuwa amawulire n'atugamba ali ku nyonyi bamuleeta era mulabyeko muwadda ng'ali kweyapooti okitegeera kakati essaawa zino buli omu tamanyi mwe you guys aba mafi state eri mukutambuza eh? state state eri mukupanga kati ali luddawa gwaŋŋamba omanyi gyali where is lumbuye where is him gwoba ŋŋamba nti tebamutta kati aliwa mwatugambye mwasoze ne mutugamba lumbuye ali ku nyonyi bamutikka bamuleeta abamu abali ettaka ne batugamba ali ttake mwagala kuŋŋamba nti lumbuye nettake mwabali ettake you cannot access him ettake gy'ali okitegeera sisobola kgamba nti nonge ntandike kugamba pato i can't i can't these guys bino byonna bapropagandist bataddewo buli katemba ne babalaga bamubookingidde ku ennyonyi ne babalaga bamukoledde kino ne babalaga mmwe mugenda kumanya ekituufu ng'omusajja ono bateeka okuba baamu gwagamba nti nsala ebigambo ndeka ndeka kubanga abasajja abasajja teboogera kituufu ba, oyo, oyo oliemu yatulaze nti, nti bamutadde ku nyonyi bamuleeta okitegere mmwe anti nze mbagambye mwe muŋambye mwadde agambye nti essaawa yonna bumbu yagenda live mmwe muve mu bintu bya propaganda muve mu bintu bya propaganda omusajja ono wateekwa okuba waliwo abasajja bano nga lwe bamukwata nga bamukola byakashogi kubanga buli kimu tukyogedde lumbu yali taki eh? wuuyo atuuse batugamba ali ntebe wuuyo ali wano wuuyo ali wano nze mbagambye wateekwa okuba waliwo ekintu ekikyamu kye balimba omusajja ono mbabuulire bateekwa okuba baamutirawo lumbuye bateekwa okuba baamutirawo muve mu byakatemba muntu ki nettake ne bubulwayo nettake ne mubulwayo ogamba nti naali wano mwagala tugamba nti ettake omuntu bw'aba ayina kyakoze tewali akkirizibwa agenda ku poliisi mulaba tewali e eh? njagala muŋŋambe nti nno telumbuye bw'aba alittake tewali wadde wa famire emmemba yasobola kwakisesinga poliisi waali oba mwagala tugamba abettake mwe baabasasula ssente mmeka abatasobola kgamba nti katugende ku mapoliisi gano mugende ku interpol nti kiganye eh? then kati if you cannot access him lumbuye bamutirawo lumbuye bamutirawo temukiwakana nze njagala mpakanya kubanga mwe mwatugambye bamutisa ali kunyonyi atuuke essaawa yonna abaana ne bagenda ku airport abamawulire bonna basuze ku airport nga balinda lumbuye ennyonyi e, e, ezze ntaliimu abamu mwatugambye abamu mwatugambye balayika bamutadde ku mmeeri okitegeera nze mbabuuza lumbu yali ludda abwo abasimufu abasajja bano tebababuzaabuza lumbu ye balayika baamutta gwaŋŋamba simufu ng'abantu abamu nettake muli mu koganizinga boti cruuse muganya okudimaninga lumbu ye muli mukutandika mutandise kulanga booti kuluzi ndala ndoze ejaganya okufa kwa lumbuye tumbuye nze temumbuzaabuza buli kimu tukikoze abettaki tebamanyi gyali aboliemu bayogera bikyamu buli omu ayize kikye lumbuye wakawe taliiwo weyayize hii bwaba simufu nze njagala gwaŋŋamba mulumbu ye mulamu mbuulira kuba ekifaananyi oŋŋamba ali mu kkomera bwe riti komera aki ettake where you cannot access him komera aki ettake gye mutasobola kwakisesinga lumbuye temumbuzaabuza lumbuye baamuttirawo lumbuye baamukola byakashogi bamafiya balowooza nti nno bwamuleeta e uganda ayinza okubaliviiringa nti bebadde bamuwa information nabo temukitya bayinza okuba nga nabo bali mu lukwe lumbuye baamutta lumbuye abasajja bano bateekwa okuba nga bamafiyazi abaamukwata baabawaayo akasente kubanga nawulira nga bagamba waliwo abadde kati mulamu ali luddawa gwaŋamba lumbuye mulamu weyaizii gwangamba nti lumbu ye mulamu muve mu bintu by'okubuzaabuza lumbu ye abasajja bano bateeka okuba baamutta lumbu ye abasajja bateeka okuba baamutta musa gwoŋgamba ayiki ekintu my inbox njogedde naawe njogedde naawe nammwe mwenyini mwe temumanyi lumbu ye gy'ali tutaddewo pulesya abasajja baganya okwogera abettake bwe bapalapalanya bwe boogera kino bwe boogera kino weyayizirumbuye weyayizimu ze tombuuza gwaŋŋamba nti lumbuye simufu gwe va mu bintu by'okusaagira ku peji yange mbubu his drones can help us locate him please lumbuye gw'oli mu kusaagira mu muntu olwedda ali mu buzibu weya izilumbuye fred his intaxi authorities nga attaki tesobola kulaga wadde kyogamba abettaki tebasobola adde okkuba ekifaananyi balaga nti lumbuye ali wano lumbuye baamutta i cannot wait mwabangamba nindeko sigenda kulinda njagala otambuze vidiyo eno tambuza vidiyo eno mulumbuye temusobola kuŋŋamba bwe muŋamba kati eh, ŋenda kubulaminga abaana b'ettaka bwe muba muŋŋamba nti lumbuye ali ttake mu poliisi z'ettake nga temunanoonya wadde poliisi nti ali wano kubanga nze mmanyi tewali poliisi tubeegayiridde we muba mwamutta mukwate omulambo gwaffe mugutuwe ffe tujja mweziikira mutuwe omulambo gwa lumbuye kubanga temusobola kubanga lumbuye gyali mulamu ne mumukweka okutuuka kati four days we are demanding for his release where, where his he, kept tewali n'omu asobola kwogera nti lumbuye ali mu kkomera bwe luti oba ali ku intapo lumbuye baamutta wagamba they can't heal they can't kill him where is he aliwa abo abasajja bakwata omusajja oyo ne beegatta ne bamafiya b'ettake omusajja oyo mwamutta temuwakana gwawakana mbuulira gwe wenna awakana njagala ngambe nti lumbu yaali wano yonna gye tubadde tusuubira nkugambye abaana basuze entebe nga bamanyi rumbu yali ku taxi emba eh, gundi airline ajja rumbu ye mwamutta saagala yampakanya rumbu ye mwamutta naye mwe mutuyambe mutuwe omulambo gwaffe tombuuza tondayiza tondayiza mbu if you see him then produce him produce him whether dead or alive or alive lwachi musigadde mukyamu kwese gwangamba diversion tell me where yalumbuze lumbuye is right now njagala mutubulire lumbu yali ruddawa tali kunyonyi kutubadde tumusubira waliwo omukalamuji omu yatulimbye musimanyi lumbu ye bamuleeta simanyi ali luddawa ali ku meeri atuuka saawa nnya kati lumbu ye tannatuuka mwena muli stranded muli nganzi lwaki siga nti lumbu ye mwamuta mafias connived with taxi gavumenti muteekwa okuba mumanyi what happened tulumbuye mutuwe omulambo gwaffe kale mwamusse oba mwamutaddemu asidi oba mwamukozeki bwe mutulageeko obulazi mutugambe akalambo kalumbu yekako mutuwe omulambo gwaffe tumanye ntino tuleeta mulambo tumuziike kuba obusungu mulabika mulina bungi temusobola kuŋŋamba up to now no one can relocate weya lumbuye is in turkey nemusigala nga mutusiriwalirako nga mwagala tusigale nga tukyalowooza nti no lumbuye waali mulamu lumbuye mwamutta kati fe mutuyambe mutuwe omulambo gwaffe lumbuye tasobola kuba ng'ali kireka oba nalufeenya ne mutatulaga nti no yatuuse kuba e, kiba muba muyina otugamba nti atuuse ku airpoti then ali mu mikono gya security eitha mumuntu tenalufenya oba ekireka e, his under interrogation ebyo byonna no one is revealing, revealing such ate mukyayagala mutumatize nti lumbuye gyali muno mwe muvume byonna bye mwagala mumpe omulambo gwa lumbuye bwe muba temusobola kutubuulira komera ki lyalimu ettake mutubuulire weya izi lumbuye right now Lumbu ye mwamuta. You people, you connived with the Turkish government, mumanyi mutuwa mulambo gwafe. Du, tak, abe takete ah, e, e, ba manyi jali. Aba minister wa Uganda bwe balimba, bamuleta. Eh? Kakati, gwalinda nze mu eno page yange, nze njogedebi yange. njagala kutubuulira weya izirumbuye buli kimu mukyogedde temupapa temuteekayo ali ku nnyonyi ajja tuli ntebe tumulinze weya izirumbuye lumbuye mwamutta bamafiyazibo bakimanyi nti lumbuye muyafa lumbuye mwamutta kati mutuyambe mutuwe omulambo gwaffe bwe muba nga omulambo mwaguteeka ku kago kati mutubuulire gutuuka ssaawa mmeka tugende ku eyapooti mutuwe omulambo gwaffe teba balimba bulumbu yatasobola kuba mulamu ne wabulayo n'akwata ka vidiyo nti ali mukomera bweriti mmwe mwe amaanyi mugajja wagabuzaabuzibwa okutuuka mpaka kati nga tewali komera taki tewali embase tewali nga tutadde tutadde kazito ku embasi yettaki negaana wadde okumulaga mawuli negamba lumbu yetumuyina izanda wa castod mwe mulya mmere ki muzuukuke lumbu ye yafa these guys olwamukwata baakonaivinga n'ebisajja by'ettake ne bitta omusajja njagala mutubuulire nze awakanya ebyange mbuulire awe yayizirumbuye muŋŋambe nti n'omulambo gwe gwe mwatadde ku kugundi tugende tugulisiivinge gwe wenna mweze mujja kuŋŋamba ngudde eddalu kangu eddalu lwalumbuye kuba lumbuye kyabadde ali mu nsi muno nze nkimanyi katuwe kale kandigwe kandi gwe nze njagala mumbuulire lumbu yaaliwa lumbu ye mwamutta bisajja mmwe mwamutta lumbu ye mwamutta tambuza vidiyo eno totya nagisheyalinga bana abasajja battalumbuye toddaawo n'oddamu okwerimba ng'okyawakana nnaku nnya ze tutadde gavumenti yatake ku puresure eyawano tugitadde ku puresure international community tujjadde ku no one has sofa revealed the, the exact truth about lumbuye kati ozaawo kugundiyo naawe okyabuzaabuzibwa olowooza lumbuye gyali mulamu lumbuye taliiyo mutuyambe mutuwe mayiti yaffe mutubuulire kago y'emirambo etuuka ddi mutubuulire puleni ya eh, kago puleni etuuka ddi mutuwe omulambo gwaffe saagala bantu betake abettake muli mu kulanga botikuluzi ndala abantu b'ettake muli mu kulanga botikuluzi ndala kwega muli mu kujagunya kufa kwa lumbuye kati oŋŋamba otya nti lumbuye gy'ali mulamu nze njagala wakanya ebyange ng'ombuulira nti lumbuye ali ku interpol poliisi ekitundu bwe kiti ne bwe kiti nze njagala gwampakanya ŋŋamba nusifu oli mukwasama nusifu oli mukwasama bya kisiru mbuulira lumbuye ali luddawa nkugambye abaana abasuze ku eyapooti njagala kwebaza buli ataddewo puleesure nze temungamba bifaananyi temumpa biki njagala ombuulire lumbuye bw'aba si mufu ali mu kkomera ki olyemu yatugambye bamutisa ali ku nnyonyi aliwa aliwa tondayiza gwe tondayiza kumbuuza if found alive nze mbuulira just produce him dead over live produce him fe tukakkane emitima tumanye lumbuye ali mu kkomera bweriti naye abafamire ye bagezezaako okunonya ettaki abaana b'ettaki anza anza musirise anza musirise abaana b'ettaki muganya okuvaayo muganya okuvaayo okwekalakaasa olwamunnammwe naye mumanye ekigudde ku lumbuye nja kijjagwako kiyinza kiyinza okuba nga tekigenda kuba kiri politiko nnyo naye naawe enkya toli seefu kati abafu katugumye bafu bannamu nze mbabulye mukwate ebimyu waliwo atayagala gwe suuna picha izaate ntebe aliwa aliwa nkugambye tivyeze nja ulo ndabye buli kimu buli omwayo gedde kiche bwali ntebe atuka enyonye amutusa munana sawa 12 abana balinze ntebe ntebe wajudde for information ntebe wajudde abantu bonna balinze lumbuye tebamulabi kati bwaba tumulinze tebadumu mutubulire omulambo gwe tugujjawa waliwo ŋŋamba baamugidde mu lwanda kati aliwa nze njagala kumanya kituufu temumbuzaabuza ate temunzija ku mulamwa nebwe lumbu ne bwe yali badde atuuse e rwanda nze mmanyi abantu bangi abamumonitalinga era e rwanda baali badde batugamba lumbu yewuuno atuuse e rwanda mutubuulire weya izi lumbuye abantu b'ettake lumbuye yabakola ki anza lumbuye abadde yabakola ki olumbe teruliko bafamire fena tusobola okukuma olumbe katongole julius tugende waka wabalumbye tebabalimba tulinde omulambo gwalumbye bano bagenda tudiza option ziri bbiri n'omulambo bayinza obutagutuwa kubanga gugenda balabisa bayinza ogukola eh, oh, nga bwe bakola ogwakashogi kale ndekanja same kasita ndi mukwasamira ku mwana ku munnayuganda munnange bannange buli kimu tukikoze sheyalinga vidiyo eno atanaki sheyalinga you are doing a disservice to me sheyalinga vidiyo eno bano abasajja batuwa omulambo gwaffe lumbu ye mwamutta lumbu ye mwamutta bwe muba temwamutta tetusobola kuba mpaka kati nga tewali amanyi lumbu ye tewali yalabye ku kifaananyi kye wabula other peope jubilating from take ah, abamu bali mu kutegeka bot cruzi ndala muli mukola bijjobi muli mukola ki kati weya izi lumbu ye fred bw'aba simufu just pump sense into your head gw'otuula awo olowooze singa obadde gwe nga bagamba lumbu ye bamudipootinga minisita oliemu agamba bamuleeta enkya atuuka sawa munaana atuuka tugenze entebe taliiyo buli kimu tukikoze within ttake abettake bakoze buli ekisoboka nettake taliiyo kakati gwe bw'oba gwe weyayizi lumbuye lumbu ye mwamuta first time lwe mwamukwata nze gambye lumbuye abatya kati waliwo abalowooza nti lumbuye ayinza okuba kati lumbuye tasobola kuba safe by now kubanga bwaba bamukwata waliwo abalowooza abekampala nga bagamba kirabika bagenda tumanya fe tubadde tumuwa amawulire naabo benyini basobola omutta ne bakolagana ne bano bamafiya abaamukwata waliwo agambye lumbu ye yaligobesa bannayuganda ettako baba bagobayo babagobe muganye n'otteeka puleesa wadde okwekalakaasaayo anza wano mwali musaba obukulembeze nga musaba obukulembeze bwa nuupu biki biki muganye okwekalakaasayo wadde olunaku n'olumu emitima gituli waggulu nange gindi waggulu mbabuuza njagala sharinga vidiyo eno njaga olumirirwamu nange nze ntudde nenkwata kalikyuleta nembigatta nembyawula nembyawula nembigatta nga buli omu tewali ayogera kituufu kati lumbuye bw'aba simufu ali luddawa kyeyalinga vidiyo nyamba gwe kyeyalinga obuuze weya izirumbuye kale bwe mba mwamutta nze yenna ayasama ku peji yange ng'onvuma saagala kirala gwe mbuulira yogera ekkomera nti lumbuye is kept somewere yahia in tak oba ali lwanda oŋŋambe lumbuye tumutuusiza e rwanda ali wano weewati newati gwe ŋŋamba gw'ali mukunvuma oŋŋambe i don't mind whether I'm a witch whether I'm a what nja kufa ate nze ndi musiraamu nze nkimanyi any time i can die from now ife abasiraamu okufa tetukutya kubanga fe any time from now nze manyi i can die of anything not even political issues so todda wano nontiisa ku peji yange ng'oŋŋamba okutya nkufa aa ebintu bye nayingiramu mbimanyi ate okufa tekuditaminingibwa muntu yenna katonda yasalawo oba nja kufa sasi oba katonda eyamponya yamponya namponya nalufenya namponyawa namponyawa amanyi kyeŋŋenda okufa noti nesali nti ŋŋenda kufa sasi oba ki nsobola okwebaka bwebasi god forbid nempitira ne eyo kati gwe naziwa ngamba njijewe ngalabi mbulira we yaizirumbuye omanyi there is bitter truth truth waliwo amazima gemuti okwogera mbuulira lumbuye aliwa nkimanyi kiyinza okuba nga onvuma lwa busungu nga toyagala kiwulikike mukamwa nti lumbuye baamuse kati mbuulira lumbuye aliwa mbuulira tonvuma buvumi mbuulira lumbu yali ludda where is he kept now netubulwayo akafaananyi netubulwayo akafaananyi konna nti lumbu yali wano tonvuma mbuulira gwe ŋŋamba bugambi oŋŋambe nusifa balooya ne lumbuye n'abulwa n'engeri gyakisesingamu looya we mwagala kuŋŋamba nti gavumenti y'ettake mbisi nnyo okutuuka ku extent nti esobola okudinaayinga omuntu oba looya yenna okulaba okulaba omusibe we muli wano mukaba ekituufu mukimanyi munnayinze sinywanjaga sinywanjaga aba aba CBS bagamba lumbuye bamuyina nabadenda babeni BS bagamba lumbuye bamuleta kakati mumbulire abalaba gamba mugende ku CBS lwaki mungamba ali ku CBS mwe lwaki mulowoza ali ku CBS nja kubyasama munange antiru nga mumbulidde lumbu yali ludda nnaku nnya tewali amanyi waali njagala obeere nga ggoli maama omwana we abuze okumala ennaku nnya kunanga gye tulanze international wide tewali nsi kati etamanyi n'abadde tamanyi lumbu yabuuza huizi lumbuye huizi lumbuye huizi fred huizi kubanga lumbuye azigoni viral naye kanu imagini extent engeri gye tulanzeemu lumbuye ne baba nga bayinawo tetunnamanya lumbuye wadde nti oba ali ku nnyonyi oba ali wano oba mukeke mwe temukyewuunya temukyewuunya nammwe owulira temukyewuunya toyagala nkugambe lumbuye zidedi kati mbuulira gyali kale mbuulira mbuulira nti lumbu yali wano nze mbiveeko mbuulira gavana julius bano batubuulire lumbu yali luddawa nvuma nabbuye masitula nvuma buli kyoyagala mbuulira kyona nvuma nzikiriza mu nvume nkimanyi abamu mu nvuma lwa, lwa, lwa busungu abamu mu nvuma lwakwagala nnyo awewe wagamba don't even mention it mukamwa ako nti lumbu ye mufu kati bw'aba si mufu kale mbuulira lumbu yali luddawa tonvuma gwe mbuulira bubuulizi nti lumbu yali wano weya izirumbuye abaana b'ettake mwena anza anza mumbulire lumbu yali luddawa mwe ab'ettaka emuganyo tubulira ekkomera lumbu ye lyalimu nammwe mugeesingangaffe bwe mwoza bamutadde ku nyonyi bamugize bamukoze eki namwe you are just guessing weyayizi lumbu ye mbulira lumbu yali luddawa lumbu yali luddawa just pump sense into your head osiriikirira obuuze naye banne nga tutadde buli kimu nga tula mu twitter buli kimu mukikozi lwaki mulowooza up to now tetunazuula lumbuye waali bw'aba simufu nze nze nakoze conclusion eyange lumbuye mulamu segawa buluhani mbuulira lumbuye mulamu ali mu komeraki gumisiriza mwe mukudaale mwe mulowooza uganda yammwe lwaki oluli waliwo waŋŋamba mbu lwaki abali mu ttake tebannanfulumya abali mu ttake nga basirise n'okwekalakasa bagaanye bali theya bize advertising enother boat cruise okitegeera bali mu kulanga booti kuluza endala onoŋŋamba otya nti ab'ettaka ebyo bagenda okumbuulira ekituufu ee eh, nabbu yaŋŋambye ali muvuma banyampi amusory ali munyonyi tannafa aliwa nyonyi kimu atugambye etuuka saawa munaana ez'ekiro abaana ne bagenda ku airpot enyonyi bagirinza ate n'ekirala omuntu bw'aba ali ku nnyonyi balaga eri ettaka baali badde baalaze dda nti nti nti lumbu yali ku ennyonyi e, e, e, bweti enamba yeri bweti baali badde bamanyi naye tewali amanyi gyali tambuza vidiyo eno era wama nnyonyi yaawe tatuuka nnyonyi yaawa these guys are just but, but they are fooling us bali ku mitwe gyaffe gye bazanya lumbuye mwamusse naye mutuyambe mutuyambe mu kimu mutuwe omulambo temugubuza ng'ogwakashogi nze bamafiya mbamanyi bateekwa okuba omwana oyo lwamukutte ne bamugyamu information gye bamwagala ng'awo teyasusseewo kati mutuyambe mutuwe omulambo gwe mbegayiridde temugukola ng'ogwakasogi kubanga agwakasogi bagunoonyezza ennyonyi yali nyenfudu eno kawamma kyogereko kati ebyo ebibozibozi ebyokutugumya lumbu yali ku nnyonyi lumbu yatuuka saawa munaana saawa nye ez'okumakya waliwo abatugambye essaawa emu ey'okumakya abaana ne bakeera ku eyapooti nakati bali awo baguumadde weebati ate amawulire gazze nga bagamba aa kweyo ennyonyi alayika taliiko lumbuya aliwa lumbuya aliwa nga tonandiisa bisimanyi biki mutuyambe mutuwe mayiti abaana be bagulabeko mwe mulimu bali mu kubabuzaabuza ono ali mu kubabuzaabuza abalimba temugendayo this guy ono abalimba nga neyagenze eyavudde omaani aba yatuuse dda mwenjagala mumbuulire lumbu yali ku nnyonyi kyeyetatuuka maama mbulumbu yeyeekwese naawe genda weekweke naawe genda weekweke munnange bano abasajja bateekwa okuba eitha nga ennyonyi gye mutugamba nkyamu nga si gye yalinnye kawooya gurahamu agambye wantava wama kawooya mukwano gwange naawe njagala weebuuze lumbu yali ruddawa abettaka benyini tebamanyi gye bali abettaka benyini tebamanyi gyali lumbu yali ruddawa lumbu ye mwamusse mwamusse naye va mutuyambe mutukolera ekintu kimu mutuwa omulambo gwaffe mutuwe omulambo gwaffe mutuwe omulambo gwaffe kyeyali nga vidiyo bagenda bapaaza mugende ku byonna babalimba byonna babalimba tebakulya ekinusu tewali tewali live yonna egenda kulaga abamu mutulimbye his coming live on his page babalimba buli omu atunuulidde peegi yaalabe ki ekiriko tewali kiriko munyambe mutuwe omulambo mutuwe omulambo gwalumbuye mutuyambe mutuwe omulambo gwaffe Waliwo agaye the plane came to tak to the plane the, the, the plane came to Turkey to Rwanda then Uganda but in Rwanda they said his name not on the list. Lumbu is still in Turkey. Then what how how sure are you? Chiva kuchinga even in Turkey mwabagamba ali Turkey no one can access him ku polisi yonna kiva kuki nga tewali enaasobola mukumwakisa esinga twagala lumbuye waliwo agaye maybe baamuyisa lwanda ate kino kitnt kiraze nga ali ku mpingu aa ah, ah. ako ekyo e, e, e kifu ekyo ekifaananyi kye bali mu kutambuza ekyo kifu bakitaddemu waliwo akyeddisinze n'ateekamu ntv babalimba si yeye lumbu ye mwamusalaasala kirabika mutufe mutuyambe oba mwamusalaasala oba mwamukola ki mutuyambe mutuwe omulambo gwaffe mutuwe omulambo gwaffe vegas biri agambye nze nusifu onyumira wamma no <coughs> zahala agambye erumbuye mukwano oliwa abantu bali mu kukaaba abantu nina bemmanyi puresure z'abakubye abawutulumbuye solomoni njagala mumbuliremu abaŋŋamba lumbu yakyali ttake kiva ku ki nga bazaake bali ttake bakyabulidde wadde omukubako eriiso nammwe abali ettake okugjako nga muŋŋamba temukoze kimala kunoonya waliwo alinaye twagambye maybe those in take they never followed and they are not following maybe ezo tiketi ze bali mu kubuukinga ebyaddala bali mu kubuzaabuza mafias be bali mu kubizannya babuukinze ennyonyi nga mukaaga balaga jjira kwena jjira kwena jjira kweno zonna ennyonyi tewali eraga kati mutubuulire bw'aba simufu lumbu yaliruddawa gwe totya kusheyalinga vidiyo mutugambye ali ku nyonyi atuuka ezo zonna divesioni mwazisasu gavumenti yazisasudde kutuwudiisa gavumenti yazisasudde kutuwudiisa naye omusajja ono bateeka okuba baamutta nze ndi konkosuwa kanso muwaddankunyinzitelingasdatizondaplan nkugambye naye ennyonyi agiri nakato ekitufu kiri nti kati tubalinze tubalize ku migugu lumbuye ali ku kago lumbuye temumunoonya lumbuye tugende ku kago puleeni ateeka okuba ali mu bikago meeting yabadde yaki ng'omuntu talabika mwe temutubuzaabuza ekituufu mukimanyi e ekitufu mukimanyi bali mukubabuzaabuza njagalo sharinga evidiyo yita muno gitambuze mutuwe omulambo gwaffe gavumenti temutumalira budde aguda moses ombaka wange okuva ehoima how are you how are you well done weebale ku pushinga struggle ee eh, naffe tugenda kulwana okulaba nga mu conference ye boston tutwalayoko ku baana abali wansi boston conference njiramu beriti mwekamwe mugenda okugenda tugenda ku mobilizinga naffe tutwaleyo bafu tusozanga bana e, mukulu lewis tugenda ku mobilizinga naffe mu conference ye boston tutwaleyo bafu tusozazinga bana lwaki mwe abanene mwe mugenda mu conference wagala abaana bagendeku bana abawansi nabo balikapingekokko ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, musooke mumbuulire mwe abannyombesa weya izi fredi lumbuye abaana b'ettake abaana b'ettake musirise anza anza bwe baba bamukutte mu ttaki bwe baba bamukutte mu ttaki tasobola kuwona bamafiya anti nze we mbagambira nti lumbuye baamutta bano abasajja batulimba lumbuye mufu mwe abandaba wano nga mutudde mu ndaba mwe mulowooza lumbuye bw'aba tali take kubanga puresa gye tutadde take gavumenti singa yayogedde dda nti fe tumuyina hizanda our custody those guys have kept mm. bolye mubali eno baasama ani agamba mbawa country might be dead it is a dead country pato akanya kukundika wano kugamba naye tali konkulude info gyatuwa ah. pato pato Kato sagala weemenye. Lumbuye taliyo. Lumbuye obusajja bwamuttirawo lwe baamukwata ekiro ekyo. Mase Danielz munnange tuleke munnaku yaffe. Tuleke munnaku yaffe. Mbagambye lumbuye. tebabalye kinusu waliwo agambye let them answer a simple question where exact is if anyone has seen him tewali yamulabyeko tewali yalabye ku lumbuye puresa gye tutaddewo kati gwondowoozesa otya nti lumbuye gyali mulamu lumbuye mwamutta nembwe bamutukolere kimu mutubuulire kago puleni omulambo gwe gutuusa saawa mmeka fe tutandike okungubaga bannanga abeewaalumbuye mu kyalo eri gye twaziika omwana we taata omutaaliyo mukume olumbe lumbuye taliiyo abasajja baamutta byakashogi tugenda kuba kerere bannange tewannabaawo muntu gwe tutadde ku pule gwe tulanze ensi yonna ate omulimu gwe ogukoze bannayuganda abali ettaka mwina musise mwe mulowooza muli seefu muli amugamba aa ekigula luggi owekigula luggi owekigula luggi kalega mumyuke tutandike kusaba mulambo ebyokusaba omulamu birabika biganye tusabye omulamu taliiyo tutadde puresure tulabe kafaananyi tulabe kuki bulumbu ye taliiyo nze yenna mpakanya nze njagala okwateka vidiyo oŋŋambe lumbu yali mukomera weriti era eribweriti lisangibwa mu provinsi bwe nti e, kyenjagala nze nga nsirisa ebimwa byange nga nteekako supagulu nze kati mmanja mulambo bamafiya nga bwe mbamanyi tebasobola kubanga lumbu ye gyali mulamu gwe tonsiri wali yakaŋŋamba mbulumbuye lwaki cbs yeganlumbuye atuuse entebe gwe lwaki oyagala kuŋŋamba nti lumbuye atuuse entebe anilesi nga nga lumbuye ayina amannya amalala gaabadde yeeyita nga ge gali mu pasipooti nga mu pasipooti temuli lumbuye lumbuye mufu kati mutuyambe mutuwe omulambo gwaffe we have tweets and retreated but we are seeing no result let's continue pressurize those who can retreat here is the link bannange buli kimu tukikoze kale katuwolokose kino kye twasigalizza okukola taki gavumenti ya taki esirise nakati teyogeranga yasooka netulimba mbwe mulina bamutadde ku nnyonyi ebyo byonna biboozibooz byonna biboozibooz biboozi. kati mwe musoke mukakkane tusabe omulambo gwalumbuye kale maafiya mmwe mwamuse kati mutuwe omulambo linki muzikozesezza ndaba buli kasasiro yenna linki nyingi banaye buli omu twogedde tukolimye tukoze buli kimu abakaba bakaabye puresha zibakubye lumbu yaabwe tetumulaba aba unn bwe baba bagambye lumbu yezifuulingi isoke kati mutubulye wajyali ku intelligensi ya unn temusobola kubanga temumanyi kati waali mutubulye waali if he's fooling. Mumbuulire lumbu yali ludda wa? Munyambe mushyalinge vidiyo temutya? Temutya? Shyalinga vidiyo etuke kutanagiraba lumbu yewaba kyabalimba nti mulamu ali ludda wa? weya yizirumbuye. Bali mu kubalimba, gavumenti eri mu kubawaddiisa, bw'erimba mbuno bamuleeta, ali ku nnyonyi, ali ku Rwanda Air, ali ku takisi, ali kusimanyibwa, lumbuye mufu. Nze sources zange zindaze lumbuye olwamukwata, bamafia baamuttirawo. bamafiya baamuttirawo kati yenna ali mu kucacanca ku byalumbuye mukoze bu odiyo mukoze buli kimu abamu muli mu celebration kale katubalinde kyasankw agamba tugende ku seeni eni New York Times ne ku Al Jazeera kati banne abantu mwenna mu nnyambe mugende ku CNN nayo ku mukutu gwabwe nayo muteekeyo ku Al Jazeera page nayo mugende mugendeyo n'eriwo endala gy'oŋŋambye New York Times CNN ne Al Jazeera baŋŋambye nayo mugendeeyo mubanje mugende eyo kw'egyo pages Bannange mutuwe omulambo gwa Lumbuye. Nusifat Slogo tugiveemu munnaye gwe oba ogivaamu nze sigenda givaamu kuba tewali yagindeetamu. Nze maama wange tagindeetangamu, daddi wange tagindeetangamu, tewali yagindeetamu. Nze neereeta engalabi ne neereeta mu bintu eby'ekitemu. and I will continue advocating for the poor, the needy, abatulugunyizibwa. Buli ayagala kola ky'oyagala. Mugende ku poliisi zonna. Abaana b'ettaka munnyambe muve mu by'okulanga bi boat cruise. Mugende. francis muwonge munnange kanjasame kanjasame munnange gwe tomanyi kintu kitegeeza lumbu ye fred nze, nze kyange nkikozi nze lumbu ye munoonyeza mu nsonda nusufandeka munnange oyagala nkubuulire ki buli kimu tukikoze lumbu ye is nowere nyamba nga tonnava ku peji yange kiyali nga meseji eno etambule gwate okukkiriza nti lumbu ye yafudde fe twakkiriza kubanga tetusobola kuteeka gavumenti zonna ku pressure for two days for four days ne baba nga tewali yanyeze nti lumbu yaali wano lubega francis agambye kwali toyagala kukikkiriza nti lumbu ye mufu Did you check Uganda embassy in Turkey? We checked. Even MP zake bali eyo. Naye tewali amulaba. Tewali amulaba. Nyamba nga tonavaako sheyalinga. Sheyalinga video yange. Ya struggle tekyadda mabega nze nebankuba kati esasi struggle tekyadda mabega omutitizi yajo bivaamu naye ffe tetugenda bivaamu lets continue putting pressure mwenna abali mu kusanyuka nga lumbuyebamu njagala mushyalinga evidiyo enetuke kutanagifuna mwetebabali ekinusu lumbuyebaamutta yatumbuye ku bwamaanyi bw'abadde alina ne muŋŋamba n'ettaka ne wabulayo n'atubbirako n'atugamba ettaka ali wano ne wabulayo n'atugamba nti nti no ettake ali wano mmwe eh? mulya mmere ekyaba kyalowooza nti lumbuye gy'ali very soon waliwo ennyonyi egenda okugwa katugirinde naye era ennyonyi eyo yalibadde yalaze dda nti lumbuye kwali abentu ebyo baalibadde baatugambye dda nti lumbuye kwali okugjako nga lumbuye amanya agakyusa nga tunoonya lumbuye nga waliwo amannya amalala n'ekyo mukimbuulire paasipooti ya lumbuye eri mu mannya ge oba alina paasipooti eri mu mannya amalala kyasankwa ngambye abali mu amerika abali mu europe mugende ku offices za cnn al jazeera ne new york times nkulu kyasankubwa ngambye abasajja baserumbuye omulambo ne muguteekamu acidi sikyasobola kukkiriza nti gyali mulamu naye mwenna abaana b'ettaka abasirise njagala kwebaza buli muntu yenna atadde gavumenti eno ku puleesa bannange ne bwe tunaafa era tujja kufa ne bwe tunaatya okwogera tujja kufa kati tusooke tulwanirire tunoonye omulambo gwa lumbuye gye guli tunoonye omulambo gwa lumbuye gye guli nze ekyo kyenzize okubagamba nze kyenzize okubagamba nze ekisinga okunnuma ye taki okusirika naye kale abaana b'ettake oba baabaguze sente mmeka bamafiya kye baakola kirabika baayingira ettake ne bafulumya ssente abaana b'ettake basirise buli gw'osuubira ettaka asobola otteekawo puresya mutambule ku poliisi z'eyo mwenna musirise waliwo gwenda byagamba mugenda ankara kwekalakasa within four days mubadde nakati mukyategeka demonstration genda ankara mwenkalakasa waliwo agamba waliwo we bamukweka just baagala kulumya abaana uganda nzikiriza nti akyali mulamu eyesubi nze sinakakasa nti akyali mulamu sharinga vidiyo yange gwe omutitizi nyamba kimu gwe gisharinge and if he was alive the government will have shouted and show aspics naye apudunaawo omusajja ono baamutirawo ono thatidde lwe baamukwata lumbu ye baamutta nze sinywa shisha mwima nze sinywa sushya munaye sirina kitamiza kyenkozesa otherwise wali badde ondaba oba nga nfuwa emindi sirina ki kyenkozesa ndi mukulwanirira muna uganda munange emindi yagaanye okukola munaye nze sinywa mindi ate mmwe mwe mwamwajja munye emindi n'obugolo mmwe mwajja munuusa obugolo nga mukwata mu mijira gwe mwima nga mugikwatamu bwe muti ne mukola we muti museveni yaabayambi n'agenda ng'abajjamu ejyo emize emibi ne kagame kakati munnange ebyo mwe mwajja mu bikola ninabukirwa agambye fred rumbu yeddaidulongo tayimu ego kati mutuwe omulambo gwaffe mutuwe omulambo mutuwe omulambo mwe temutawaana buli omuteekako mubanje omulambo gwalumbuye nze mbasibudde temwagala kumanya mazima naye ekyo kyenjogedde who told you mbu e who are you e mwakoowa kale munnange kati kambasibula nti muŋambye sidamu anti ate mwimu ali mukunvuma ate mwimu ali mukunvuma nze mwagala muleke mwimu anvuma nga lwaki simuvuma nammwe shes abusing me ani yali tabamanyi bwe bajja taddamu kummanyira kunvuma lumbuye exposed those people i used to watch his videos omusajja abadde ne ba enemies bangi they killed him immediately baamutta mwamutta